Che stai a fare così? Pensando tempo che non va. È tutto male che c'è sta a sto mondo. E poi che voi cerchi di capire se tutto quello che ti pare non è sempre la verità. Stasera non ti pigliare. Lo sai, c'è sta una piazza, a dove si sente ancora a dormire mare. O mare, ecco mare, e albero incantata, che ti giardina mannano dentro casa un sapore di cerasa. Che stai a fare così? C'è troppo assai a malinconia che si trova in mia via. Tu chiagni e chi ti sente? E poi che voi cerchi di capire. Nessuno mai ti può spiegare perché sta vita ti passa. Stasera, lascia stare.